Хотел, чтобы твои желания всегда исполнялись? Тогда успей поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Успел, поставил? Тогда все твои желания непременно сбудутся. А мы начинаем!